Oi família, como vocês estão? Meu nome é Fernanda Moreno, eu sou do México, sejam bem-vindos ao meu canal. vou ficar com muita vergonha quando eu editar nesse vídeo, porque eu acabei de acordar, tomei uma sonequinha, tomei, peguei uma sonequinha, não sei como dizer isso. Meu português é muito ruim, mas é por isso que eu tô fazendo vídeo blogs, porque eu preciso de conversar com alguém. Mas aqui vai a minha história. Antes de eu começar a conversar com vocês, eu quero dizer que eu tenho a autorização de, de ser o nome real da pessoa involucrada. Envolvida? Não sei. <laughs> Mas essa história é uma história verídica e aconteceu comigo. Ah! É uma piada muito ruim, não. Esqueça, esqueça, esqueça. O nome dele é Henrique, tá? Eu conheci o Henrique no outubro 10 de 2010. Meu português não é muito bom, tá, gente? Por favor, me entenda. Mas eu conheci ele numa página que eu usava para conversar com pessoas coreanas, porque naquela época eu gostava muito do K-pop. Mas eu vi ele muito bonito, aí come comecei a conversar com ele, se perguntando se ele queria ser meu amigo. Aí ele falou: "Vamos". <laughs> no dia seguinte, uh, eu mostrei para minhas amigas, vizinho mijo quem, com quem eu tava conversando, aí elas ficavam assim de Nossa Senhora, é um menino muito gato. Eu falei assim, de, é, tanto faz, eu nem ligo. Mas aí uma das minhas amigas começou a conversar com ele, aí eu fiquei um pouquinho ciumenta e eu fiz a mesma coisa. Conversar com ele. <laughs> Obviamente, nós conversávamos em inglês porque eu não falava português e o Henrique não falava espanhol e acho que nós entendíamos melhor em, em inglês. Também eu lembro que nós conversávamos no MSN pelo vi, uh, fazendo vídeo chamada, vídeo, vídeo ligação, não sei qual que é o termo certo para isso, mas nós fazíamos vídeo, tá? E conversávamos quase o dia inteiro. Eu tinha 16 anos, ele também tinha 16 anos, <laughs> mas eu quase me ligava muito porque, como eu já disse, eu gostava muito dos asiáticos, do K-pop e eu até tinha um grupinho onde eu dançava e cantava em coreano. <laughs> que ridículo. Mas aconteceram assim as coisas. Mas depois de conversar por um tempão quase diário, diário o dia inteiro, ele disse, ele me apresentou uma tia dele. E, e nessa conversa ele disse, I love you. Eu fiquei assim de. <laughs> Obrigada. <laughs> Eu amo também você, tá? Mas eu fiquei com muita vergonha. Mas eu pensei, ah, que fofo, ele é muito fofo. Aí eu pensei que seria uma boa, boa ideia fazer um vídeo para ele no aniversário do Henrique. Ah, caramba. <laughs> e como ele começou a apresentar meus, os amigos dele para mim, eles começaram a, a eles começaram a me adicionar no Facebook, nas redes sociais. Eu aceitava porque eram amigos dele, mas ele achava que eu estava invadindo muito a vida dele e estava certo. Eu quase todos os amigos dele eram amigos meus, mas não foi uma coisa que eu fiz pensando, tudo aconteceu. Eu eu sentia que estava perto dele. Mas aí eu conversei com a irmã dele também. Mas Laís, se você está assistindo este vídeo, você me traiu, tá? Porque eu falei pra você. <laughs> Não disse nada pra ele, mas ele ficou sabendo. Mas tanto faz agora. Não ligo não. Mas ele ficou muito bravo, muito, muito bravo comigo. Porque ele pensou que eu tava tirando os amigos dele? Não sei como, como me expressar nesse não sei como me expressar, mas espero que vocês entendam. Eu estou contando como uma mexicana apaixonou pelo brasileiro. Mas... Nesse momento, eu comecei a procurar agências de intercâmbios, porque eu queria fazer um intercâmbio, mas minha primeira opção foi Coreia do Sul, obviamente. Segunda opção, eu escolhi Inglaterra. E com minha terceira opção eu escolhi Brasil. E vocês acreditam que aconteceu? <laughs> Obviamente o Brasil foi o único país que me respondeu no intercâmbio. É, é por isso que eu estou usando essa blusa, porque eu fui pelo AFS, mas é uma história para outro vídeo. Eu tô contando como foi essa história da mexicana apaixonada brasileiro, tá? Um, tudo deu certo, eu fui no Brasil, eu morei no estado de Minas, perto da cidade do Henrique, e a gente não acreditava que eu ia estar perto, que a gente ia se conhecer, mas nós estávamos brigando muito naquela época e ele se afastou de mim. Aí um dos melhores amigos dele, que eu achava que era um dos melhores amigos dele, me ligou e aí ficou tipo: Fernanda, eu tô muito triste, a minha namorada terminou comigo. Aí eu fiquei assim, gente, não sabia o que responder. <laughs> mas não sei como, gente, mas nós terminamos namorando de mentira. Só pra, só pra dar ciúmes naquela menina que ele, ele me disse que a menina tinha ciúmes de mim, não sei de quê mas ela tava com ciúmes. Aceitei, porque eu fiquei pensando muito, porque eu gostava do Henrique. Eu falei assim, se ele não fala mais comigo, tanto faz. Eu aceitei a me prestar para esse jogo e nada, eu já não estava conversando mais com o Henrique. Então eu quando fui na cidade do meu namorado, eu estava dizendo que quando fui eh, conhecer os pais do meu namorado, é, nós fomos para uma festinha, não sei o que tinha, mas eu encontrei o Henrique assim na minha frente e a gente ficou muito feliz. Achei o Henrique na cozinha, aí ele estava ali comendo cereal com iogurte. <laughs> Foi muito engraçado porque a gente se olhou, se abraçou muito e nós esquecemos das brigas naquele momento. Eu tenho foto hum, desse momento. Não desse momento, mas quando eu conheci ele em pessoa. Se você quer saber o que aconteceu naquela noite, pode <laughs> deixar um comentário também se você quer saber. Mas, continuando com a história, eu vi ele mais uma vez, eu acho, porque a gente ficava brigando demais. Acho que eu estava enchendo muito o saco dele. E tava certo, na realidade eu era muito chata pra caramba. E <laughs> como nós tínhamos muitas brigas, mesmo quando eu voltei do Brasil para México, acho que a melhor coisa que a gente conseguiu fazer naquele momento era deixar de falar, deixar de conversar, porque nós brigávamos demais a conta. Eu falava muita xingadeira para ele e ele <laughs> também para mim. E essa já não era mensagem. É, nós deixamos de conversar, acho que dois ou três anos, não me lembro, mas foi muito tempo até que eu quis voltar para o Brasil. E eu fiquei pensando, nossa, se eu volto para o Brasil, eu vou encontrar ele eu não quero que seja uma experiência muito feia de ver ele. E ter um sentimento feio, um sentimento ruim, tá? <laughs> feio. Mas aí eu mandei um áudio para ele desejando que ele estivesse muito bem e ele respondeu, respondeu da melhor maneira. Eu fiquei muito feliz, a gente começou a se atualizar do que nós que tinha acontecido na minha vida. Eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Ele também foi na Alemanha. Nós conhecemos de novo, tá? E acho que foi muito legal conversar com ele de novo. Eu, eu ele tem um jeitinho que eu sempre vou gostar, mas acho que agora aprecio mais a amizade de, dele. Eu aprecio mais a mensagem do Henrique. Eu amo muito ele porque ele foi e é especial na minha vida. E é, eu posso dizer livremente que ele é um dos meus melhores amigos porque ele me aconselha, eu também para ele. Ele é muito importante na minha vida e espero que também goste das coisas que eu estou falando <laughs> agora, porque ele com certeza vai assistir este vídeo. Mando um beijo para você, Henrique, onde quer que você esteja. E mas não sei se você gostou do que eu tô contando. <laughs> eu preciso praticar meu, meu português, então eu, eu, estou contando muitas histórias que aconteceram na minha vida e nada, se você quer saber o que aconteceu naquela noite, como eu já disse, se inscreva no meu canal, dê like para este vídeo e comente do que você quer é saber da minha vida. Mas agora eu mando um abraço para vocês e tchau, a gente se vê em outro vídeo. <laughs> Bye. Ah, não, é tchau, tchau, tchau.